苫へ Ugly! Oh, してろよすぐ終わるからよおとなしくしてろよすぐ終わるからよラウンド4 や天竜奥義豪剣豪剣青四剣